ஒற்றருக்கும் சஸ்திரோச்சிந்திரயுக்தி அயூனே kang pangruwati samyo kang sifat diyu prapteng watak pindro रसक्षि हम्बक अङ्कुरो मूर्खो चण्डुल इङ्कपू Ambeksio sirno rasa kemanung ingkang sinanggi Semunga ngah wedhari kang sastra Jendro Yekti ayuning rat pangruwating yaksa sarana kang pangruwate samya kang sifat ndiyu prapteng watak pindho raseksi hambek angkara murka candolo ing kalbu hambek sio sirna rasa kamanungsan durgomo ingkang sinanding semungah ngangah angah sesungaran terus angakai bumi murih pinunjul ing mandiri priyanggo mleh katekan sak sediani nanging nyiwakake sujud manembah mringwang kang murbin gaib belis laknat maksiat iku diwanipun tan eling lamun triluko dumadine awit purbane wang wiki kinipta ing kawasa tebih wulang tan weruh ing hati hadigang hati guno tan ngawerui sejatini. samyo satuhu tinitahaken tining diuji sepisan ruwing toto titi inggih kalihipun titis kaping tiga kapatipun tatak limo tutup mengko kunci kegayuaning agesang nyoto wau sang guru nadi medharaken kang sastro jindra hawirit buruk wawarai sastra tegese iku kang kadulu wujud tulis yakti dadi sarana panuntuning kawruh lan ngelmu sagunging gesang ala becik agak lembut den kawruhi bunggan yento wuto sastra sastra cetok iku ngurakapi datan kewan nempuh jejiban nadyan abut dadi enteng melampaing papan lunyu intuk teken tekun anulungi lamun petenging margo antu obur sewu mungsuh asih dadi sanak sanak kadang saya supeketing kapti wangsane sedoyo kinayoman Harjindroyu ratuneng basuki kang mengkono mungguh berdini yo kenger ing panembae patrapno sembah catur kang sepisan yayah lan wibi dadi margining tumitah kalih nembah guru nyoto kang paring piwulang sembah katri sak isine andayani suryo candra kartika Katri iku kang winastan Trimurti. Sorote mujudake wang sukmo yo dumilah pepadangi. Rogo dumadinipun saking bumi geni banyulan angin. Lagi gotro manungso cinipta wang agung. Yen wis agung ngelingono jinititah tumitah dermo ngakoni. Awit purbaning kawasa ngengrat iju papanen jeru, urip kudu bisa weruhing urip tata cara tandang tanduk sak solai ojo andheder bebendu lumaku dalan kang gasik durgama singkirana tingkah sarta laku dadi tepo tulodo ing sadina wakasan manggih basuki yaiku sucining agesang sembah catur kunjuk ing wang widi kang sayekti anggelar jagat royo jangkep sak isi isine dini pangruating diu hangilangaken candolo julik amunah satu murko kang agung gumulung hanggelenging hangganiro sirno larut kirut kendih tias basuki sesuka sukaning griya Poro wanudya setya marang guru lagi ingkang priya tresna marang garwa ing saluka mujudake wangsanane proluhur panunggaling kawula kelawan Gusti lahir tumandang karya jroning batinipun hamugemi menapa ingkang dados kersane wang sukma yen mengkono turun temurun ing binjang dadi manungsa utama matur nuwun